Ah, Kining tukara Paras mga unfaithful Bahala guyab mo Basta uyab ta Bahalag uyab mo Basta uyab ta Bahalag uyab mo Basta uyab ta Bahalag uyab mo Basta uyab ta wala ko'y pakialam ninyong duha Bakala o kamo magunsa Basta ang importante Usapod ko sa imong laki Never mind, I really don't mind Kay ingon man sila love is blind So I don't care Unsa ilang istorya Basta ikaw firming ako ah Magchismis man ang mga silingan Himuon man tagsumsuman Baka lagpirmit ang dauton basta kitang magkita gyapon Sharing is loving, mao ka na ang saying Mao kita karon diri naglambing Let's make love, love, love, love Samtang wala pa imong yaya Bahala buyab mo Basta uyab ta Ay saba Bahala buyab mo Basta uyab ta Ay pasakop Bahala uyab mo Basta Sekreto Bahala guyab mo Basta uyab Girl, remember the time katong sa una Ang akong uyab, pertig yung lipata Nananghit ko di mo kuyog niya kay kuno Puwerteng bisiha Sumangil tayo nga na ay project Pero lain man di ay ang akong target Pinakuyog pa sa akong classmate Para di ay to kita magnate Og diha kita kay nag-abot Sa lugar kung asa ta nagsabot Diretso dayon og ginunyitay Pinahawak kamay unya kiss ginagmay Paghumani para ko og taxi Padula ta dito sa my weekly Ako na'y bahala sa pliti Ako na bahala sa kumbati Kinhanglan, dilit na masakpan Basig maura ang atong kamatyan Pero let's make love, love, love, love Samtang wala pa imong yaya Bahala guyab mo Basta uyab ta Tago day Bahala guyab mo Basta uyab ta Tago ilang Bahala guyab mo Basta uyab ta Lagos kabinet Mahal ang uyab mo Basta uyab ta submarino Siguro ah, ang imong cellphone Akong pangan imong uspon Himua o ah, pinababay Para dili mo mag-away Paghimo og laing FB Imong account kay dugangi Ang picture kay ilisi Para dili masakpan sa imong baby Bahala guyab mo bahala guyab mo Basta uyab ta Dubliti Bahala guyab mo Basta uyab ta Double play Bahala guyab mo Basta uyab ta Dalawa si Adan Bahala guyab mo Basta uyab ta Dalawa ring ahas Bahala guyab mo what's up mga boss? It's your boy, this boss Triple J of Jifu Films. Yo, para ni sa mga wala gipansin sa ilang mga crush. <laughs> Yo! Ikaw ang bini-bini nga, mamili gwapo Bini-bini mo reply, basta ka-chat gwapo Bini-bini nga mang sin, basta di gwapo Bini-bini ko mang aksi, piliun gwapo Ikaw ang bini-bini nga, mamili gwapo Bini-bini mo reply basta ka-chat gwapo Bini-bini nga mang scene basta di gwapo Bini-bini ko mang aksi pili un gwapo Usa ka babay, gwapa kayo bay Kung mututok ka niya, ikaw kay maglaway Buti siya o pa panit Lami murat binignit Mamuara siya Kung magbuwad siya sa init Nindot siya mo smile Atrat ka ayubay Kung maaku asiya Di makamahay Wa mahimutang Unsa iyang pangalan Akong iad sa FB Akong diskartihan sa ako ang Facebook Dali-dali ko login Nakita na ko iyang FB Ako siyang gi-add friend Bisag wa pa accept Ako siyang gi-PM Paaksip ko Pwede ba tiga, ma close friend? Nilabay ang oras, wala man mo kihol Kabalo ko nga online siya pero mura og bungol Wala gi-accept ang ako ang friend request Paitaning bita gwapo kay dili ko niya mabet Bastilan ambot kung unsay rason og ngano Siguro di ko niya gusto kay dili man ko gwapo Maglibo ko ninyo og mangita Mog seryoso los-los ninyo girls Kay mamili man mo og gwapo Ikaw ang bini-bini nga mamili gwapo Bini-bini mo reply basta ka chat gwapo Bini-bini nga mang sin basta di gwapo Bini-bini ko mang aksi Binibini nga mang sin basta di gwapo Binibini ko mang aksi pili un gwapo Ikaw ang binibini nga mamili gwapo Binibini mo reply basta ka chat gwapo Binibini nga mang sin basta di gwapo Binibini ko mang aksi di ka down Dili gyud ka mapili Walay gamit ako ang feelings diha para kanimo Luyan mong sako pero dili lagi ko Gwapo ang inyong gusto kay nangita mo O seryoso unta ang gipangita ninyo Dili required ang gwapo Los <laughs> los ninyo Lihay lang sa Dula-dulaan kung walay ka text o walay lakaw Tapos mo ingon pa ka nga sakit sa parte mo Huna-huna abe, unsa na lang sa parte ko Nganing asa na to pero nagpakabo ang rapod Kay ang dula para kanimo ako manggitin noon Mauni nga nung magsakit na pud akong buot Kay makahuna-huna ko ako na pud ang nasayop Mura ko gasakay og pedicab sa kaadlawon Tapos ang driver kay wala ko gihatod og tarong Kay ang sobra ko nga pagseryoso seryoso nimo Mura ra gahatag ng tinibuok sa walay sinsilyo Sa imong paghatod ka na ko may tagwa na lang Sa'yo pa ang destinasyon imo pa jud kong gibiyaan May tag sa imong oras wa na lang ko gihatagan Kay sabot ko na nga pansamantala ra jud ko tang Samantala ra jud ing ana raman pud ko diba Imong daganan kung ikaw ra usa Kay gasalig naman ka Nasabayan ratika Ako pud bisag klaro na wala gihapon mo irog Gapadayon ragi hapon sa akong pagkaibog Ako pa'y tigsabot Nya ako'y tigpaningkamot sa atong relasyon Murag ako ray sigig amot Kung buto na hunaon may tag pwede pabalikon Kay murarapod kog nanguyab sa kong kaugalingon Asa naka pwede ba pakitubag Ako nakatanga na lang sa kwarto kay mura na magnag Hulat kog mangga nga dili na jud mahulog Kulang na lang pati sa gabi dili matulog Mauna nga nung sa mga wala nakabalo Nga sige ra og pangutana nga nung bitter kayo ko Agi na sa tawo nga sa gugma kay ako gilugi nya gipan Pansamantalara ko sa iyang kinabuhi I'm always flexing Isaac Pinamay Mula sa kagsweet o da Bugo man di ay Di mi kasabay Mura sa kakinsa da Wa kayangay Samog kay kagnaw Samog katanawn Ay pag inamaw Storya ra ang galabaw Isaac Pinamay Dikit sa dawa kaya ngay Ay palabi Dagan kay kag arti Wa kay agi Ay pag pinagrabi Ay pag pinamay Sa tinud anay Klaro kay kabay Mananap kami natay Dato daw shadow Pero kaon dilata Check in sa makdo Nya gabaw no ginata Feeling importante Wa kay silbi yawa Pistik ka Pistik kang dako Imo naw kay dili malata Hoy giatay, ikaw na lagi. Ikaw na ang pinakamaayo, ang pinaka-cool, pinaka-dato, pinaka-grabe. Bogo ka, pinamay kay kang dako. Feeling sweet to bogo di ay. Ulis in you eh. Namor bagtak lamok. Isik pinamay, mga sakay sweet to da bogo man di ay. Kimi kasabay Mura sa kagig sa dawa kaya ngay Samog kay kagnaw Samog katanaon At pag inamaw Storya rang galabaw Ay sig pinamay Mura kagsikid sa dawa kaya ngay Yo! Hello? Nakaon na ni? Aw. Asang Yatsi? Yatsi. <laughs> Nahala, sige. Sige. Let's go, sugna ng pagpagawas Kaysa pagsulat o pagtawa, jud ko makataka Sa sugod natong pagsuod, ang akong madumduman Ang akong wapa nga amiga, matay mas ning wapa man Lugay jud ko tigtulog, og nintendra ka ihiun Sa mukna ng mga gabi, nga imong pakiligon Ang imong mga banat ka na ako makakilig Ako sa unlan, bukot habol, dayon magligid-ligid Sa mga panahon nga naakas akong duol Ang tingog kay wala sa tono, og magkabubulog ang gusto ko padungan di mo lang mahalata Kay direksyon lang ang maako ka akong gipangita pangita Huwag ko ning taas pero mura nakagputot Sa una taga utok ka karon sa heart na ning abot Wa ko gaingon na sa iya ako na ang mupuli Pero paminawi lang ng akong mga ikasulti Ikaw na, pwede ba na Ang uban magpakilidra Pag mukipat ang mata, dalang isip Bisag bayo tumboy laki bay mapalingi Ikaw na, oh ikaw na Bisag balik-balikon ko pa pagtukar ng imong pagkapakyut Ang akong orasan murag muhunong kadyut kininga kanta para nimo pwede ra kamo sabay Sa mga korni ko nga banat may tagkiligon gamay Dili ko politiko wala ko'y plano mangurakot Pero pwede pa deliver nga ikaw ang nakabalot Sa una torpe matawag mo nga stalker Karon kung walking dead pa matawag mo na walker Kay ikaw gipangita gusto ko mapasuod Kung asa ka mo at to dito ko gusto mo sunod Bisaya man ni nga makaingon ka nga loob Pero sa uto ko ikaw raman ang naasa sulod Pag ikaw na ang muban at mawala ang kamaro Diyos ko, kasing-kasing ko tabangi kong salo Pag makita rati ka, I know I'm looking at the best Dayon kung mungisi ka, boom, grabe ka panes Dili ko si Superman kaysa akong pagkakutas Ug sa akong pagkatagak, ikaw raman ang niluwas Ikaw na, pwede ba na Ang uban magpakilidra pag mukipat ang mata, dalang isip Bisag bayo, tumboy, laki lakibay, mapalingi Ikaw na, oh ikaw na Bisag balik-balikon ko pa Pagtukar ng imong pagkapakyut Believe me you don't need to put any makeup on You don't need to buy Chanel or them Louis Vuittons Cause some things they just can't be bought with cash I mean you graduated but you're still a lady with class See me I'm not easily amazed But like BDO you always find a way And no matter how moody or down I get You're the only one I wanna share my french fries with I wanna put you on notice that every selfie that you've ever taken has put me in hypnosis. No love drunk, but I'm tipsy. No Xbox, but you got my head going 360. You know who you are, the cause of these rhymes. But just in case you don't, then here's the last line. I don't want dollars or pesos, but damn, I would love to hold the currency they use in Japan. Ikaw na, pwede ba na Ang uban magpakilidra Pagmukipat ang mata, dalang isip Bisag bayo, tumboy, laki bay, mapalingi Ikaw na, oh ikaw na Bisag balik-balikon ko pa Pagtukar ng imong pagkapakyut Ang akong orasan, murag muhunong kadyut Ikaw na, pwede ba na ang uban magpakilidra Pagmukipat ang mata, dalang isip Bisag bayo, tumboy, laki bay, mapalingi Ikaw na, oh, ikaw na Bisag balik-balikon ko pa Pagtukar ng imong pagkapakyut Ang akong orasan, murag muhulong ka jud BS Record Bay, may pula akong mata Ina, tira mata ba, intero ni mo na akong pula na Ako pod bay, tanawa, ah, pula pod Ama, ah, otra manggihapon ni mong naong, ning itom ragsamot Yati, sarong ba? Lagi ang mao Ayaw mo kasabad yata Tay, rap na lang natin eh Ta. Sige ay, sige ay Utok gadagan, yeah. di ko masabtan Lahi na jud ang akong mga nadunggan uh, lahi na ang gibati utok gahiwi bisan unsa na ang maisip sa utok na liki wow. maguna na lang ko padong sa kwarto ambot lang og makalakaw pakahakot huh? matabang brad, ang utok galabad murag din na mapugan ang akong paglupad What? hey MP3 pwede mamalihog bit pwede pa kuyog ko kung asa kong mangihi Biste ni siya mura man pud kag chicks bite paulion lagi tika amura ba ni balay ikaw ni Chigori rin oh, ka Unuraman ka Unsa may problema Galipong naka ah, Ipadug ang tagay Padayong kalipay Balag mga matay Basta shot kanunay Tagay, tagay lang kanunay Bahalag vodka o na mula na ko tiwas jud ko ni mama Makadungog na pud kog usa ka libong kasaba Hay, ikaw din oy okay ra ka? Uy, bay na unsa dis din, di naman siya mata sulay sagpa Okay ra ka bro? Tabang bay, murag kasukahon ako Shit, ni Chigoren, palit nitong kape Kapoy oy, wapog ko'y kwarta diri Kuhain na lang ng iyang pitaka samtang tulog Buang, di ay 20 pagpalit dito Gapalabi man ka din, hinay-hinay rapre Ni Chigoren, pagdali! Oh, naan na lagi! Sige bay, pahuwas, imnaning kape Nganong gaso ka man eh? Animal ni Chigoren, iced coffee man ibay Sakdera nas din, ilabito ning balay Tagay-tagay lang kanunay Bahalag vodka patay unsaong kuni pag uli karon kung ang naong nako gapula sa mas imong naung patas jud ko ani ba murag na lipong naman ko tabang ems tabang din naglain na kong ulo huy paminaw ba tabangi ko diria ah. di na ko katindo grabiha jud kaluya animal ni kiling na akong pananaw pastilan di na jud ko kalakaw Unsa man di ay ni Ames atong giinom Na ay beer, na ay gin, o na ay baygon Hala shit! Mga matay ta karon diriya pag sure MP3 nabuang naka O lagi wa ko mangilad tanaw gud na si Dino di bitaw ka tindog hala bitaw no lagi manguli na lang ta kay sakit na jud kaayo di na jud mapugan mo buto ang akong ulo Tagay tagay lang kanunay Bahalag vodka o tagay time Tagay-tagay lang kanunay Bahalag vodka o Bahala na murag mamatay Tagay-tagay lang pag may time kusog sa pagsulat og mga love song Ikaw akong kusog pero got the man nimo di bagyud ka kasabot na bisag unsaon nako nimo di ko kalimot kung pwede pabalikon ang tanan di ti ka pangitaon para dili na masakitan sa rasong ikaw raman gihapon raman gihapon namatyan ka mo pamilya pa rin timiga umigo dapat katiman ka Stikero ning lumad na upungan Ang plano na untang mo undang Pero karon ni padayon Para ang bisaya musika Liguno na mo bangon Sa mga irong rebelde Lakig mong naugalayon Ang lawas mo regtukog Pero lyrics mangula Tagaan rako og timbang Pero bugat akong bara Ang tanan akong isungog Naghila kami katawa Matagsuk magsakong punchline Lagi mo luka pa matag Buhi og basumbingay na Lagi magdugo Simple ragatake pero matagbo na laigo Para dili ka maagtang May pagmuhupo Pasensya na kaya nga kung tira di muli ko Taligo na kung dipinsa dili ka makaguba Kining bitining kantaha ako mismo'y nigama Wanay problema sa copyright kung nga mo ning i-upload Original beat ni yo din download Eh, Bisaya, hey, muli Bisaya Bisaya, hey, eh, kahit Bisaya hey, eh, yeah. Kung gusto ka nga kang amuha, magala suwaye eh, Ayaw nagkumpiyansa jo kay Cebuano ne Bisaya, hey, money Bisaya hey, ya Bisaya, hey, garbong Bisaya hey, ya Sa imong kahambog, ayaw palabay Ayaw ang kumpiyansa do, kay Napawagyaw na kong tao Bisag simple ra kong banat Pero tistingig palag Di ba tukan kaghilana Steady grindin ra ang lihok Samtang naara sa ghetto Permanent tira kong chill Pero nay paggamal dito Nagpataka kag pasagap Murag wasi mong buot Musuwat kag lyrics nga mismo Ikaw akasabot Muna Dili ka angay na kung mulok down Higura kang musuwat Ako overround Grabe ka wakang imo flow Bate, way pingis akong habakan akong flow Lahe, kalkulado ang sukurbo ng walay Same, kinsa may makadungog makaingog Lame, pinafakboy imo style Dili ko parehan imo kay unique ni akong tuno Dili ni sabay sa usok Medyo basic lang dumay Pero dunay paangay Kung igura ka sa gawat Di ka angal manaway Hey, hey, Bisaya hey, Morning Bisaya Bisaya Bisaya hey, Kahin Bisaya Bisaya Kung gusto ka nga mo hamagala Suwaye Ayaw lang kumpiyansa jo Kay Cebuano ne Bisaya hey, Morning Bisaya Bisaya Bisaya hey, Garbong Bisaya Bisaya Sa imong kahambog Ayaw kalabay Ayaw kalabay Ayaw kumpiyansa jo Kay Cebuano ne Cebuano ne ilang atunim pakalitan Ang bagong beat nga wala pa na ko matripan Basta makit makitaan pitilig sa katuhada Yun pinahitan randagan nga pasingit din Pinalili kung asaan sa kundan Yo, Yo. nanibago lang kay daghag na ni Maho Nga basic daw akong mga linyang gamit Haha, pakyo ka Kaya sa sabali ko gamit Gamit ama ka ila Kada buhit makapuli nga kung gipambuhian nga pika Di ba sulit mo bata nga nanguhit nakagunit sa katupis Taga bukid, di palubig Mga cool kid, maingyabag, initubig Sa katuli, nakatulog Tulog, tumbata ng nidumog Dumog, binali ay hinagita Ay hanto, dili na tamag dumog Ako ang pinakangagi Padasa, salida nga nga binisaya Purbida, kampo, pobriha palayo na lang sa binta Pisag, asa, pa ka mudagan Akong tira, makapagan Panawag nila ginoo Kay pap yun ako ang mutabang Tabang, tabang, tabang. Hey, hey, Bisaya, hey, Muni Bisaya saya hey, Ngahin bisaya hey, Kung gusto kang amuha Magala suwaye Ayaw lang kumpiyansa Diyo kay Cebuano ne Bisaya hey, Muni bisaya hey. Bisaya Bisaya i souhaiter Ayo go combien de jours Et si vous en Thank you. kang napuslan Agoy kaluoy, igo ara kag gigamit Pagumanstan lang gibyaan kang nagabulingit Di ba sa una gipanggati ka pag-ayo Sa kong kabutan taman rasay mong balhibo Nakahikap, nakakuot, nakahawid Samtang siya bago pala kuha naka I don't believe Unya karon nagplano kang mubalik kang bayhan Nakawa ka na blue na baka ang nagani ka noon tanan kay okay rasa kung matabak deep inside na sakitan kung nagtutok ninyong duha Pasensya lang kay di lalim malimot Agwanta lang kung nakoy nasulting maot Okay na lang, humala naman pud ang tanan Aligbalay, ikaw karon mo ang tabangan Muhilak ka magduruday, di lang mabalik Ang kagahapong gigubang punong pagsalig Oo, o yun man kung magbalik ang duha Luwag na na imong bilat Yeah Wakoy pakeke mo Biling ra og liwat Ra Para kurat inig humandaan ta ka uh. Aron mabati mong gibati ko tumibiya Wa na ko'y pakialam mo iyak ka magdugo Tungod ka ni mo gitabo na kasuko Ha Bayan na ka Gabani mo na ble Wakoy iring nagibuhe pahawa ja Che Wakay lami sumun na kayo ka og face kung nagpabaga ay nawong ikaw mo'y ace Turyahi ko, di na gyud ko malipat Kadalagdangan ka na ang wagol ni mong bilat Halaya ka aron ako ng dugsak-dugsakon Imong balaan na labihan sa morsikohon Linaw unta ka karon wala mag-away ba Kasuburing og kay miti basugalan ka Karon bahala ka, panig ka mo barog Total eksperto kag sanay sa utin mo dulog Di ta magbalik dahil mama Wako'y pakis baying sira Bilat na ganana Muhila ka maduro Dahil di na mabalik na imong giguba Unya karon mo balik ka ay suswala Kay nga naman imo napod kung tuson Hoy di ko hangal nga mo tiwas pagtiwasonon Imong pagbalik sa ako akay palaw Mamatay na lang ka di ka na ko katilaw Imong balikan ang dughan kung gibuak mo Akong masulti sa imo arapikat o oh. Munang karon ikaw na pod ang naggukod Sa una ako pa karon ikaw na pod unsay bation ang magukod sa laki di ba sakit pareho sa gibati ko ni Agi gibuhat mo sa ako kay misumbalik gigaba-gaba katagam ka sa kasakit Di mo sugot na ko og ibutang talang Sige, dawato na ika pero tiglolo ka na lang Muhilak ka magduro dahil di na mabalik Ang kagahapong gigubang punong pagsalig Oo, oh, Skandal Ayaw ninyo ipasa-pasa Skandal Ipang-delete inyong kuko pamilya Skandal Ayaw binuangi ang biktima Skandal Mas maayo pa suportaan sila Skandal Ayaw lagi ninyo ipasapasa Skandal Ipagdilit lagi inyong kopya Skandal Ayaw lagi binuangi ang biktima Skandal Mas maayo pa iangkota sila Basta naagani bisag sa katao nga mo upload Ang pagtangtang niya kay grabe yun kalisod Kay dalira baka ayon ni siya mo mukatag Ipang share ang link dayon ipang hata Daghan ngayon kaayo ang manaway Sa nakita nilang nagtatay sa lawas nung kalipay Ay ay kahuman mag-imagine ang resulta kay matanga Managhanag yun ang atong pagtawon ani Uksyunga Suga. ang nakalapat kay naapag yung uban Na amungunog apil ang gigikanan nga iskwilahan O nya na ay mga termino dayon nga imbintohon Kanang gipang sunod nilang ikan sa telebisyon Ikuan eh, mo ako Di na lang kumusulti unsa Pero kani sitwasyon na astad yung paita Binaot na lang kini bilang undangan Para di na masakitan ang mga naapiktahan Skandal Ayaw ninyo ipasapasa Skandal Ipang-delete inyong kopya Skandal Ayaw binuangi ang biktima Skandal Mas maayo pa suportaan sila Skandal Ayaw lagi ninyo ipasapasa Skandal Ipang-delete lagi inyong kopya Skandal Ayaw lagi binuangi ang biktima Skandal Mas maayo pa iampota sila Dili unta mo judge Kay dili man tama nga buwis Ang dapat animal your own business wow. sa pulong pa ni Hiso Kristo ang walay sa laang palabayon sa unang bato Kunya walay makalabay kay kibaw man ko Nga daghan sa tag mga tinaguan nga di maayo nga sikrito Ang dako lang yun nga kalaki alit kay atong binuhatan Wala man mabidyuhan Mao oh, yun Ug sa diha kitang tanan siguro guilty uh-huh. Walay exempte bisag usa na to diri Kay kaning kalibutan na warabay perfecto Wag Makasala man gani ang uban pari ug obispo Ang rason lang nga ako ning dimension Kaysa kaning kantahan kami na ayura ba akong intention oh, yeah. Mauna nga o ako lang inyong pabuton uh-huh. Tanan skandal ako nang papason Skandal Ayaw ninyo ipasapasa Skandal Ipang delete inyong kopya Skandal Ayaw binuangi ang biktima Skandal Mas maayo pa suportaan sila Skandal Ayaw lagi ninyo ipasapasa Skandal Ipang delete lagi inyong kopya Skandal Ayaw lagi binuangi ang biktima Skandal Mas maayo pa i ampo ta sila Skandal Ayaw ninyo ipasa-pasa Skandal Ipandilit inyong kopya Skandal Ayaw binuangi ang biktima Skandal Mas maayo pa suportaan sila Skandal Ayaw lang din ninyo ipasa-pasa Skandal Ipangdilit lang inyong kopya Skandal Ayaw lagi binuangi ang biktima Skandal Mas maayo pa iampo ta sila daw siya magtuyog-tuyog sa city-city ah. Grabe miga, mabiga, pero imagaya Uy miga, na ni po Tika, tika, gihuna-huna, tika Oh, pagamping baya, e wala ko din ah, Wala nilain pa, okay Panilipog, simura mo biga Pero og dili ka, okay Dagang kong mapuli, galing niya taglima Dagang kong mapili, mispisa mo rin Yeah, I the bag, my homies gabi Baga eyes on my neck, murag nakasibas Got my first protect, suko na si mama Ha, sorry ma Nagsabaon ta ka nga duwa-duwa raman di ay, ay, yeah Kabaitan ng loko pero wapak ko nirita Asya dinigong matilaw-tilaw ra Halaga dinigong matilaw-tilaw ra Anasya dinigong matilaw-tilaw ra Halaga dinigong matilaw-tilaw ra Di ko kasabay kay sabay ni mo ang barkada Magampo na lang ko na kailangan ni mong koya Mapadulong yapong kus abin ako na ah Gani ko ganahan na ma-issue ang duwa Kabalo na ko pinahibiin mong birada Di gani ka mo sa basalan amo sa tungduwa Ana sila di do kuda pa magduwa-duwa Ana sila di do kuda pa magduwa-duwa Kay tilaw-tilaw Ana siya Cardinal, inantali Holding hands, aw alam sa tani Nanangit ko pre, una na may Buhat pa may, huwag kinadelay I like padan, free taste ang duha Ay paninupot, kahit dilaw-dilaw ra Ano siya, dinigong matilaw-tilaw ra Dinigong matilaw-tilaw ra Ano siya, mga varsity Varsity, mga varsity Varsity, mga Bar City sa unsa, ha! Bar City sa tagay Di na kinahanglan, maayo ka mo duwa Basta ang giinom, dili ni mo iluwa Mahalag sa bula, di ka makashot Basta dili mo balibad kung tagaan ka og shot Di na kinhanglan mo try out Siguro ala di ka sa'yo mo pass out Unya wa na ni siya'y warm ay Basta taas lang ka og lahutay Pwede ra ka mo stretching Sabay lang yun na ami drinking O kira ka ay og dili ka makadang Basta mo inom lang kahantod ikaw kay madrang Unya dili na kinhanglan mo ra kag libron Basta ang asis sa tagay imo dayong imnon Ayaw sa diha o pamuaya Kay dapat patas patas rata Unya o kira og dili ka baw mo drive Basta ug makubog ayaw lang pud daw nagdive So ayaw na ding kag dugay-dugay Mag bar city na ta sa tagay Bar city mga bar city Bar city mga bar city Varsity, mga varsity Varsity sa unsa, ha! Varsity sa tagay Varsity, mga varsity Varsity, mga varsity Varsity Bar City Bar City sa unsa ha Bar City sa tagay Naunang kadaadlaw kita kay magpractice Practice ug inom pulutan man ni og pansit Ug walay pansit pwede ra sa adnguyong Pwede ra pod barbecue ang imong orderon Kay dapat lang yun na ay happy Maunang daghanag maayo ang imong iting Ang tuyo ani kay para na ay panagang dili dayon malanay Ang atay og tinai sa tiyan unya mura bag magwit Kay sige mig alsa Dili noon barbel kundi butilya Maunang kami kusganog sa tagay ligon Dilig yun mang patway Baso nga lumuto Nun no, niya di na kinanglan maayo ka mo dribble Huda lang yun ang tagay nga naa sa table If that's the case I rest my case Magtagay na tagay Kundi beer o sa ka case Varsity Mga varsity Varsity Mga Bar City mga Bar City sa unsa ha Bar City sa tagay Bar Varsity mga varsity Varsity mga varsity Varsity mga Bar City sa unsa ha Bar City sa tagay unsata kani atong kasadya apan kini kantahara ako mamuna wala ko'y ikamahay na ikaw ako gilipay sa akong giliran ikaw wala magmahay bisag unsa ka pugnaw hangin Huwag ka kuso sa uwan Dili mawagdan ang kaingig Sa tumpanag ikumaan sa kaugnaw sa hangin ug sa uwan dili mawagtang ang kainit sa tong panaghigugmaay andam na ko Bisag sakit ang puso ko Ang kapaitog ang kaminaw Maoy nagharing ng tanan Unsa uwi mo bang sa kahit mibiya ka unsay nahimo kong sayo nagihatag ko kanimo tingkasing-kasing ug kalag ayaw saya nga ang tanan Ooh, ooh, ka sa ooh, di gipadapin mula hangtod karon milaumpa sa mga saado pangandoy tang duha di ba panumpa mo nga